欢迎回到九的电子产品超详细。今天我们要来跟大家介绍的是，在我们的自制产品之中，有着良好口碑及回购率的全系列客制化压力传送器。在接下来的影片之中，我们会先介绍全系列的综合应用及特色与各型号之间的区别，最后将会更进一步讲解我们的进阶款式及其应用。 首先，我们要先来介绍综合应用的特色。久德压力传感器主要的特色是高度克制化的选择，在压力量程、压力牙规样式以及适应环境、讯号输出等，都提供了全方位的解决方案。在压力量程的部分，我们可测量各式的压力种类，并支援负一到一千帕的宽范围压力。而在压力牙规样式方面，我们则提供常见牙规，如二分之一、四分之一。 甚至八分之三、十六分之七等等，还有如卡箍式等可应用于各种特殊安装，更多其他的客制化样式都欢迎来电洽询哦。而适应环境的部分，我们则提供了高温的款型，可用于高达一百八十度 C 的高温环境，也能适应于负压环境中进行测量，以及全焊式防爆类型，对于各式化学药剂。 瓦斯气体或是粘性液体等等，皆能有效且稳定的进行监测。讯号输出的部分，我们提供类比输出，如零到五伏、一到五伏、四到二十 mA 等等，以及无线输出选项，如透过蓝牙连接手机，或是将无线讯号转为 RS 四八五通讯输出等等，可搭配后端延伸应用。接着我们要来讲到的是各型号之间的详细区别。首先是 JPD Dash 八一。 它有着精巧的设计结构，是一个低成本高效益的款型。其除了标准款型以外，还有直接出现式的 JPT- Dash 八一 -LG 款型可选。而 JPT- Dash -L 系列主打的特色是压力测量中最经济的方案。其共有两种压力范围可选择，适应温度为负二十到八十五度 C，是压力监测的绝佳选择。 JPT Dash 131系列则是一款陶瓷式的压力传送器，提供很多的测量范围，并带有显示出现的款型可选。而 JPT Dash 131 Dash S 系列则是更为进阶的款型应用，其为隔膜式的压力传送器。相较于一3 1系列一3 1 s 系列有着更广的量程范围以及耐温范围，并有着更多的压力样式可以选择。 接着是适用于恶劣环境的 JPT-131-S-FW 系列，全焊式结构，适用于腐蚀性介质等恶劣环境应用，并有防爆型可供选择。最后是 JPT-131-WLD，它是此系列中唯一一个使用无线讯号进行传输的，其测量范围为零到四百巴，能够透过蓝牙讯号进行无线传输。 并可于行动装置上进行连线操作。最后来带大家看一下此系列的比较表，可以依照需要的测量压力范围、想要的牙规、压力样式以及需要的输出讯号方式等，挑选最适合自身应用的压力计。紧接着我们来看进阶应用，搭配刚刚的无线款型 JPT-131-WLD，就可以达成及时的无线后端监控。 于连接范围内透由行动装置即可及时处理多台压力传感器的操作与数据，更可将无线讯号转为 RS485 通讯输出，搭配 Relay 开关、云端系统等后端应用，也可以透由无线讯号直接配对九德大型无线显示看板进行显示与应用，应用上十分的多元便利。以上就是我们针对压力传送器 JPT 全系列做的详细介绍。 如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，也欢迎持续追踪我们九德电子产品超详细。我们下支影片再见喽。